Astăzi vreau să îți improvizez despre a justifica. În DEX sunt foarte multe uh, la a justifica, însă una importantă pentru mine este a da explicații uh, la o anumită atitudine. Însă aș completa Dexul cu faptul că nu la orice atitudine, la atitudine pozitive, de exemplu, nu nu mai e nevoie să dăm explicații. Să spunem, scuze, știi, eu sunt uh, uh foarte, uh, cum să spun, bună cu tine pentru că așa m-a învățat mama sau eu uh, îți fac uh, această favoare pentru că știi, așa m-a învățat creștinismul. Deci nu, ne, nu mai dăm uh, justificări la atitudinile pozitive, ci ne justificăm și dăm explicații, cred, la atitudinile negative. Da, uh, ca o mică metaforă în fața lui Dumnezeu, cred că nu o să mai putem să ne justificăm cu nimic, pentru că El știe tot. Dumnezeu ne fiind un moș cu barbă. Tu ce părere ai? Ceau!